يا ابو الفضيل ما ينسي مجهودك يا ابو الفضيل حي رايتك حي جودك يا ابو اي ما ينسي مجهودك هلا غلا والنعم يا شقم يا حليف الرايه عالزلم جن حلم ما ينسي مجهوده حلق الله دوختهم من رحت للمشرعه حاصرتهم بالجهات الاربعه دوختهم من رحت للمشرعه حاصرتهم بالجهات الاربعه النهر شال جفوف الله وردعه خايف الطشره ومن اللي يجمعه خايف الطشره ومن اللي اشعل مية شهودك يا ابو الفضيل ما ينسي مجهودك اي ماكو سم للسلم والنعم خيالها عاصفة خاطفة شربك وبحبالها شربك وبحبالها ما شالها معجزة بارزة الحق لا ما شالها قاسية فانية حومة ويا رجالها حومة ويا الله يا الخارقات زنودة يا ابو الفضيل ما ينسي مجهودة الله يا الخارقات زنودك يا ابو الفضيل ما ينسي تشوفه صح صيحة وفرقتها صفوفه النهر مني الجيش لا ما تشوفه صح صيحة وفرقتها جفوفه شردة ووصلة وركض للكوفة شردة ووصلة وركض للكوفة والنعم يا منتك معروفة والنعم يا منتك الله تاب الحسين يقودك يا ابو الفضيل الله دام الحسين يقودك يا ابو الفضيل ما ينسي مجهودك يا ابو الله الله صارمك كلمك تستمع جيمانهم يا الله وفقين ان شاء الله صارمك كلمك استمع جيمانهم للحرب من تطب ابتدي بشجعانهم ابتدي الله الله بكربله بهالفله بشر انت بدانهم شاهدوا ما هدوا شاهدوا ما هدوا تغيرت الوانهم تغيرت الوانهم اللي يظل بحدودك يا ابو الفضيل ما ينسي مجهودك يا الى خالد الحسين حيدر تركي الكربلائي الحرب يا ابو الغيره نعلم عيدك الحرب يا ابو الغيره نعلم عيدك او جيشهم جيشهم محبس تفر بيدك صيد مني الجيش ياهو يفيدك صيد مني الجيش ياهو يفيدك صقر ما تخاف الغراب يصيدك صقر ما تخاف الغراب الله نفذت آه نفذت انت وعودك يا ابو تطلبك تصيح وين الغالي تصيح وين الغالي شحال بعد خلي يعد شحال بعد خلي يرد انا اريد اقبالي انا اريد الله الله خايفه شايفه السبي تراوالي تنتظر على الجمر زينبك يا الوالي زينبك الله ذبلت يا اخوي يا ابو الفضيل ما ينسي مجهودك بيت دعي والنعم ما قصرت من يومك والنعم ما قصرت من يومك زين منك تجرع ومر خصومك منك تجرع ومر خصومك هالسبب هالغير وحرسومك هالسبب هالغير الله بالغدر كسرى وعودك يا ابو الفضيل ما ينسي مجهود تنسي مجهودك يا